Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Пинте Горбатюкс. Сегодня у нас рубрика «Короткие фразы на английском». Нам необходимо сказать следующую фразу на английском языке. Точно такой же, точно такая же, точно такие же, одинаковые или похожие. Например, точно такой же автомобиль, точно же такие стены, точно же такая посуда – точно уже такой потолок и так далее. Можно привести много примеров. Итак, давайте закрепим на какой-то конкретной фразе. Это был точно такой же день. It was. Это был точно такой же. Just like. Just like. Точно такой же день. The just like the day. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, делайте комментарии. Всего вам доброго. Соулон. Бай. Пока. Мося, ну, Мося, ну что же ты, Мося? Ну, сейчас поговорим, дай закончить видео. Сейчас пообщаемся по-человечески. Пока.